到翘尽头，没有理由，有点奇怪。A B C D R E F G 手提走，轻轻一甩，微妙的笑，酷酷的跳，这是新的 style，不如你一起来加入，跟着我，f 哦哦哦，跟着我，f 哦哦哦，这么自由，哦哦，这么自由，哦哦。 切，灵感开始新鲜的一种感觉，感觉多强烈，不需要相接，相同当中总有分别，两种风格的交接。Just flow, flow. I think I'm gonna rock, I think I'm gonna roll, 一听到 music start，双脚开始 go。 当节奏开始转，是谁都能感受。那音符一起玩，我停不下来，我简直停不下来。f o l 跟着我走，o l l 爱是这么自由，这么自由。一点爱 m I think I'm gonna rock, I think I'm gonna roll。一听到 music s t a r 我双脚开始 go。当节奏开始转，是谁都能感受。那音符一起玩，我停不下来。我节奏听不下来。gonna rock, I think I'm gonna roll。一听到 music s t a r 我双脚开始 go。当节奏开始转，是谁都能感受。那音符一起玩。